Brasfapiau. Mae yn teclyn brasfapio ar lain yn newydd ar gyfer 2015. Pan fyddwch yn newid cod cnwd neu arwynebedd, efallai a gofyn i'r chi lunio brasfap. Ar eich rester data caiau, rhaid i chi gadarnhau bod manilion pob cae yn cywir. I wneud hyn, Cliciwch ar y botwm agor wrth ochr bob cae. Mae nifer o newidiadau a gallwch eu gwneud fydd yn gofyn am fras fap. Er enghraifft, ychwanegu cynnwyd nad yw gynnwys am y taliadau sylfaenol neu ychwanegu nodwedd barhawl. Yn y cae hwn, mae ychydig o bambŵ wedi'i blannu Mae angen i ni ychwanegu'r cnwd bambŵ a gwneud yn siŵr fod arwynebedd fod cnwd yn gywir. Trwy glicio nesaf, bydd neges yn ymddangos yn gofyn i chi i agor brasfap. I farcio rhan o cae sy'n dod o dan cnwd, cliciwch ar y teclyn braslinio. Unwaith y byddwch yn barod i dynnu llinell, daliwch botwm chwyth a'i llygoden i lawr a symud a'i llygoden i dynnu llinell. Gollanwch fotwm chwyth y llygoden pan fyddwch wedi gorffen. Cofiwch, dim ond braslin sydd ei angen. Does dim angen i chi fod yn fanwyl gywir. Defnyddiwch y marcwyr i ddangos ble yn y cae y mae cynodau dan sylw. Cliciwch y marcwyr unwaith i'w dewis a cliciwch unwaith eto ar y map. Opsiwn arall yw defnyddio llunyll wedi ei mesur. Chi sydd i ddewis P1 i'w defnyddio. Cliciwch ar y llunyll wedi ei mesur – I ddewis opsiwn hwn, cliciwch ar y map unwaith i'w ddechrau ac un unig clwciwch bob tro a byddwch ar y llinell newydd cyfairiad. Dwbl cliciwch pan fyddwch wedi gorffen. Os nad yw siap union yr un faint ar hyn a nodi ar y data caiau, paidiwch â phoeni. Cyn belled y bod yr arwynebedd sydd wedi ei ddatblygu gan yn yr adran data caiau yn gywir. Os gwelwch ei bod wedi gwneud camgymeriad, gallwch ei ddileu trwy ddefnyddio bottom delay i ddewis agweddau penodol ar eich brasfap. Pan fyddwch chi'n hapus â'ch brasfap, cliciwch ar Gorffen Braslinio. Unwaith y byddwch wedi gwneud ei brasfap, Bydd neges gwybodaeth yn dweud wrthoch eich bod wedi darparu brasfab. Ar eich restr gweld caiau, bydd tic yn ymddangos yn y golofn brasfab. Gallwch fynd yn ôl i'r cae ac ailwneud y brasfab os oes angen.